welcome friends welcome to my channel मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ सूजी ब्रेड पिज्ज़ा उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए चलिए जान लेते हैं हमें चाहिए ब्रेड स्लाइसेस वेजिटेबल्स आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं मैं शिमला मिर्च पालक गाजर टमाटर यूज़ कर रही हूँ आपको चाहिए होंगे कटे हुए ऑनियन मिर्ची सॉसेज में आप रेड सॉस चिली सॉस अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं मैं रेड सॉस यूज़ कर रही हूँ स्वादानुसार नमक आपको ऑयल चाहिए होगा मैंने रिफाइंड यूज किया है आप बटर या घी भी यूज कर सकते हैं चीज चाहिए होगी लास्ट में गार्निशिंग के लिए वो भी आपकी अपनी विश है एंड uh, सूजी आपको चाहिए होगी एक कटोरी फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है सूजी को भिगो के रख लेना है दही में लस्सी में या दूध में अपने अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो मैंने दही यूज किया है जब सूजी फूल जाए तो उसमें आपको वेजिटेबल मिक्स कर लेने हैं ये देखिए मैंने ऑलरेडी सब कुछ मिक्स कर लिया है आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं ठीक है स्वाद अनुसार नमक मिर्ची अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ये बहुत अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है या पांच मिनट तक आप मिक्स करके इसे रख लें ताकि सूजी और अच्छे से फूल जाए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सूजी बिल्कुल फूल गई है देखिए अब आपको क्या करना है ब्रेड का स्लाइस ले लेना है एंड इसमें हम लोग ये इसका बैटर यूज करेंगे लेकिन उससे पहले मेरा एक तरीका है थोड़ा टेस्ट के लिए मैं सॉस को इस तरह से फैला लेती हूँ इसमें ये आपको अच्छा टेस्ट देता है इसलिए आपकी मर्जी अगर आप लोग नई सॉस यूज करना चाहते हैं इस तरह से तो ना भी करें बाद में सर्विंग के टाइम करेंगे अब हम इसे फैला देंगे इस तरह से आप लोग जितनी चाहे बैटर यूज कर सकते हैं जितना आप हैवी बनाना चाहते हैं ठीक है गार्निशिंग के लिए आपको थोड़ा दिखाना है तो आप टोमेटो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं सजावट के लिए इस तरह से वेजिटेबल इस तरह से थोड़ा देखने में अच्छा लगता है चलिए अब हम गैस ऑन कर लेते हैं ये देखिए तवा मैंने रख दिया है अब हम इसमें थोड़ी सी एक चम्मच रिफाइंड डालेंगे आप बटर घी अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं जो आपको ज्यादा पसंद है थोड़ा गर्म होने दें इसे अच्छे से इसे अच्छे से फैला लें तवे पे क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं इसे फैलाओगे तो आपकी ब्रेड चिपकेगी अब ये देखिए थोड़ा गर्म हो चुका है अब हम इसमें जो है मैं आपको दिखा दे रही हूँ जो ब्लेड ब्रेड का जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें आपने स्टफिंग की है वो वाली साइड पहले आपने सेकनी है उल्टा करके it's like this turn over करके राइट इसमें तीन से चार मिनट लगेंगे आपको इसे सीखने दीजिएगा अच्छे से तो तीन चार मिनट का वेट करते हैं ये देखिए चिपक नहीं रहा है ये अच्छे से हिल रहा है इसे पकने दीजिए तीन से चार मिनट देखिए अब इस थोड़ा सा खुशबू देने लग गया है ये तो पक गया है ये और अब हम इसे टर्न ओवर करेंगे यस इट्स रेडी बहुत अच्छा लग रहा है गार्निशिंग के लिए मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ यूज़ कर ले रही हूँ वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप, आपकी विश आप जो चाहे लाइक दिस थोड़ा अच्छा लगता है डेकोरेशन आप चाहें तो इसे और भी चीज़ों से सजा सकते हैं आपके अकॉर्डिंग मसाला यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर अब देखिए इसकी ये वाली साइड भी रेडी हो चुकी है तो हम इसे निकाल लेते हैं बहुत ही इजी तरीका है कोई भी बना सकता है अब आप इसे सॉस के साथ खा सकते हैं बहुत इजी रेसिपी है इंस्टेंट रेसिपी है इजीली आप बना सकते हैं कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी हमें जरूर बताएं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप कोई रेसिपी सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें थैंक यू सो मच